Nosotros somos EJ Developer. Mi nombre es Pérez Alan y estoy en el área de desarrollo y soy el líder del equipo. Mi nombre es Gallardo Lucas y estoy en el área de desarrollo web y soy el sublíder del equipo. Yo soy Porcino Juan y estoy también en el área de relaciones internacionales e investigación. Soy Benítez Mauro y estoy en el área de relaciones internacionales y traducciones Nosotros somos un grupo de jóvenes dedicados al desarrollo de software, pero con el agregado de que nuestros productos son inclusivos con el cliente y cuenten con discapacidad. ¿Qué es el producto? Nosotros no ofrecemos un producto, es bien un servicio, del cual consta en desarrollar software o sistemas para la implementación dependiendo de las necesidades o requisitos del cliente, según discapacidad. Está dirigido a pequeñas y medianas empresas las cuales precisan de un software que cumpla con las pautas de inclusividad y en caso de no hacerlo, brindar un sistema 100% funcional. No quiero, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de nuestros servicios? Los beneficios de estos sistemas son contar con accesibilidad para personas discapacitadas y ser un software que perdure en el tiempo recibiendo actualizaciones constantes. ¿Cuáles son las ventajas frente a otros productos similares? Hasta el día de la fecha, no conocemos otro grupo de desarrollo que aplique estas técnicas a la hora de poner en el mercado sus sistemas.